じで喧嘩んならちゃんと相手を選べ大金持ち歩いてる時は特にな サスビ切ったってタクシー捕まんないんだからやだもういいから宅代出してよあじゃあさプラザのスイートでも取るよだから俺と朝までねねなんだてめえってんぜおいちょっと待てよこれ おいてめえぶつかっといて何しかとこいてんだよちゃんと謝れっつんだよ土下座しろ土下座 よ頼んでおいた仕事どう終わりましたちょっと封筒がこのままでいいっすかそんなこと気にしないでいいむき出しだろうが金は金だからね堂島組さんは仕事早くて助かるよはいこれ約束の1割ご苦労さん どうもでこれは俺からの気持ちねいやそれは鳥飯が常識のこのご時世安い取り分でやってもらってんだ普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからねでも同年代のガキどもが万札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろま これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだはっ取っときありがとうございます <laughs> しかしバカに金貸しちまうと後が面倒でしょうがねえな30万ポッチ捨てんのは簡単だが回収しとかねえと商売としてのけじめがつかねえなあええまあ 俺も長いことこの町で金貸しやってるからよくわかる今の世の中金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしないその点学のない君の方が高学歴の若造よりよっぽど分かってる気がするんだけどそうじゃない俺には分かりませんそれじゃこれでなあうちに来ねえか 兄ちゃん君の腕っぷしならヤクザやるよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げるいい飯腹いっぱい食っていい女を好きなだけ抱けるそれだけじゃない金さえあれば不幸な人間を幸せにすることすらできるヤクザは下積みが長え手っ取り早くのし上がるにはうちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが 3年前にその言葉を聞いてればそうしてたかもしれませんけど一度極道になったもんは時間を巻き戻せないそれが答えかヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね <laughs> さあな俺はヤクザになったことねえからわからねえま 気が変わったらいつでも連絡してくれじゃあ金貸しが偉そうにめんどくせ どうですか今日は飲んで帰りませんか 返すっつってんだろうがえ困ります勘弁してくださいごちゃごちゃうるせえんだよいいからさっさと出せ誰か助けて 誰かこっち来んぞああ助けてうっせなんだよ見てんじゃねえぞ俺おいヤクザじゃねえのかそいつだヤクザったって年も大して俺らと変わんねえどうせ下っ端だろお前ら この町に来るのは初めてだえ <laughs> だったらなんだよここらはうちの組の島なんだな神室町を歩き慣れている連中ならこの辺りでバカはしねえなんだとヤクザが偉そうに説教垂れてんじゃねえぞこら ¡Oye! 相変わらず容赦ねえな錦おめえいつまでたっても来ねえから待ち合わせすっぽかされたかと思ったよ逆だおめえがなかなか来ねえからこうやって時間潰してたんじゃねえか暇つぶしに喧嘩っておとなしくヘルスにでも行けってろガキじゃあるめえし興味ねえ 相変わらず硬いねまあいいやとりあえず飲みに行こうぜ久々にオールで付き合えよなあああのあありがとうございましたはいやえっとここの度はどうもお日柄もよく 行くぞ錦しかしよお前も様になってきたよなもう一発のヤクザだ 今日の取り立てももう済ませたんだろこれで風間のおやっさんも少し安心するかさああいに氷の鳥居は喧嘩の腕っぷしだけだお前みたいに器用じゃねえからな何言ってんだこんなバカみてえな時代だぜ楽しまなきゃ損だろ少し頭使えや風間のおやっさんが無ろから出てくるのは年明けてから それまでに俺も少しは気を持っさへえならまずそのみすぼらしいなりから変えてみなお前もたまには50万のスーツでも着てみろよそうすりゃ世の中の見え方もちった変わる俺は服なんかどうでもいい 狭間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだお前なあの人は組の若頭堂島組のナンバー2だぞあのレベルまで行けばそれでも通用するがな極道商売にある程度見えが必要なんだよお前が最近車買ったのもその見えのためこのこじゃれたライターも俺んだそろそろ返せよ 見栄張りてんならケチケチすんなお前も本当は分かってんだろ人は車のエンブレムと着ている服のブランドそしてこの堂島組の大門を見て素直に言うことを聞くヤクザは見栄張ってなんぼだぜそんなもんかそんなにさ堅気のくせしてアコきな商売するやつに借りた金で遊びまくるバカ この町の連中に人の内面なんて見抜けやしねえ奴らにとっちゃ外見が全てだそれより飲みに行くんじゃなかったかおうおうそうだったなよしたまにはピンク通りにでも行くかあの辺りにいい店があるんだ

金ケチって溜め込むのもいいけどこういう無時世だ金は使いようで売買にもなるでその手の情報をつかむには街で遊んでアンテナ張らねえとなこの街でしのぐってのはそういうことさ今何したんでしょう可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついてったらバーバーばっかり5000円ポッキーのはずがぼったくられる そういうのも全部勉強だと思えばいいつうかそう思わねえとやってられねえだろなんだ今のはものの例えであって別に俺が実際に体験したってわけじゃまあとにかく今日は俺のおごりだおめえもたまには楽しめいいな せといてさあれだけのお嬢様を落としたんだよなんだよ今日もかそれ取れねえだねこっちだそれでよく寝てないだろの来たな さあ行くか Yes. now. Ha ha ha! 行くぞ金ならあるってそこは適当に合わせといてさ たく相変わらず品のねえ町だよなだから人が集まってくるんじゃねえのか最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がなそいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだこの看護町って町はなんだ不器用なりに一応分かってんじゃねえか見直したか 錦山くんようなんだあいつら現役女子大生ホステスのまどかちゃんとゆいちゃんだよねえポケベル鳴らしてるんだから電話してよ今度いつお店来てくれるの今日 後で顔出すよ本当に <laughs> なんだよ俺の言うこと疑ってるうん信じたいけどそんなこと言うなよほらお小遣いだやった信じてるよ 女ってのは器用なもんだねありがとうじゃあまた後でね待ってるよ錦山くんいつの間にか大した顔じゃねえか錦お前さ俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろけどそうじゃねえ女とつながっとくことが大事なんだんいいか 組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテないあの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからなそれがなんだだから兄貴たちと飲む時いろんな女連れてくとそれだけで小遣いくれるし俺の組での覚えもめでたくなるどうせ極道行くならどんな手使っても持し上がらなきゃ意味がねえ違うかなるほど しんねえなさあ店はここだ今夜はとことん付き合ってもらうからなお前この店にはよく来んのか んこれで2度目だけどなんでだボトルキープなんかしてるからよ常連なのかと思ってなちまちまビール飲むより見栄えがいいだろう店のもんに顔も売れる俺は安く見られるのはごめんなんだななるほどお前は偉いよ確かに見えってのを大事にしてる おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよふんつってもおめえはそういうタイプじゃねえってことか俺おやっさんの背中を追いかけてこの世界に入った孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために てめえの体張るくらいしか脳がねいやもしかしたらおめえは今のままでいいのかもなんおめえが下で頑張って風間のおやさんが出世すりゃおめえにも出世の目が出てくるかもしれないそういうのし上がり方もあるさ おめえは風間のおやっさんの子じゃない堂島組の組員なんだおやっさんなんで俺らのこと風間組に入れてくれなかったんだろうなそりゃ堂島組の方が格は上だけどさよせよおやっさんに考えがあってのことだまあそうだな よし真面目な話はもうやめだカラオケでもしてパッと騒ごうぜなあ分 <laughs> かった今日はとことん付き合うぜ 知らなかったぜおめえがあんなにカラオケ好きだったとはよバカそらお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで嘘つけその割にはノリノリだったじゃねえか普段から隠れて練習してるんだろうなあよせよそんなわけねえだろ それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな締めにラーメンでも言っとくかまだ食うつもりか俺はそんなに腹減ってねえよまあいいじゃねえか付き合えよ天国圏でどうだしょうがねえな分かったよ 行くぞ前から思ってたけどおめえいい声してるよな曲のチョイスは渋いけど悪かったな流行りの曲はよく知らねえんだなら少しは勉強しろって流行りに遅れた男はモテないからな <laughs> そうかつっても男のアイドルなんかは俺も今勉強中だ 知ったかぶりしてなんとかやり過ごしてるそれ周りにバレてんじゃねえのかかもなやっぱアイドルっつったら女だ最近はマジで可愛い子が多いぞおおそうなんだああ帰ったらチェックしてみろよ案外ハマって俺より詳しくなるかもな さあそのうち俺ら二人八匹でコンサート行ってたりしてお互い想像したくねえ姿だなだチャレンジしてみたいついたぜここだ今来たと ってねえじゃんかだからもう食えねえって言ったろ大盛りなんか頼みやがって情けねえこと言うなよそれでも男が昨夜11時頃カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており警視庁では殺人事件とみて付近を捜査中ですただいま続報が入りました若い男性の身元が判明したとのことです 死体で発見された男性は都内在住の会社員栗原太一さん32歳警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ今後関係者から事情を聞く方針ですおい桐生んムロ町で殺したとよくある話だろうがいやお前昨夜の取り立て 相手のこと結構痛めつけたって言ってたよなこちらが栗原さんの死体が発見された現場ですここっては俺が取り立てした場所だおいおいお前マジかいや死ぬまで殴ったわけじゃねえはずだこの場所は 神室町で人がごった返すネオン街からわずかに裏道を入った先にありますビルとビルに囲まれて人目につきにくいかなりいびつな空間という印象を受けますが栗原さんの死体はこのわずかに残る更地に倒れていたとのことですこいつやめてくれもう俺が取り立てたやつだ 本当に間違いねえのかはあ何やってんだよ取り立てで相手殺しちまうなんてよ誰からだ組か、はあ早速呼び出した 務所に電話してくるやっぱり今のニュースの件で呼び出されてんだよなお前まずいことになったないやお前ももちろんやべえけどこれで風間のおやっさんの立場も危うくなる何この不始末につけ込まれちまうってことだどういう意味だ お前や俺がおやさんに拾われたってことは堂島組の人間なら誰でも知ってるだからよ俺らの不始末はおやさんの責任にもなっちまうだが俺がやっちまったことだおやさんは関係ねえそうはいかねえよ殺しとなるとことがでかい多分おやさんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる 堂島組若頭補佐の3人とかなくそそもそも半年前親さんが札にパクられたのもその3人の誰かに売られたって噂だなんだそれは親さんの仕切ってた鳥羽周到に場所変えてたのにいきなり敵発くらったろありゃ組の事情に詳しいも者が札にチクったとしか思えねえでそれが誰かっていや3人の若頭補佐の1人 おやっさんを殺に売ったってことかもちろん証拠があるわけじゃないでもその件でおやっさんが無所に行ってからクザはえらい勢いづいてる火のないとこに何とやらだ何しろ今は組に連絡するしかねえだろうそうかそうだな分かった俺はとりあえず知恵貸してくれる人を探してみる